лампочка аккумулятор батареялары туташуу зымдары жана ачкычы бар электр чынжырын чогулталы алгач булак катары лампочканын бир аккумулятор элементин колдонолу лампочка күйгөн жок андан соң эки аккумулятор батареясын алабыз лампочка күйөт бирок күңүрт эгерде бардык үч элементти кошсок лампочка жарык күйөт үч аккумулятордун элементинен турган ток булагы лампочканы жарык кылуу үчүн кубаттуулугу жетиштүү болот демек ар бир ток булагын физикалык чоңдук чыңалуу менен мүнөздөсө болот